Оранжевое небо. Книга из серии «Чудесенько». Ребенок сможет послушать веселую песенку, а также посмотреть живую картинку. Повторное нажатие на кнопочку останавливает воспроизведение.